Karibu mtazamaji wa Stein TV, mimi naitwa Catherine Silvesta. Kipindi hewani saa hii ni mjasiriamali, na kama upepo tukakutana na mwanamama ambaye E, anafanya biashara ya maembe, maembe mazuri, yana rangi nzuri sana. Tunataka kupiga naye stori nyingi kuhusiana na biashara yake, anatokea wapi na kwa nini anafanya hii biashara. Tunaona yani ndo msimu sasa hivi wa maembe na maembe ni mazuri kweli. Habari yako mama? Alama za, za kazi za kazi mimi ni nzuri, sijui wewe. Mimi mzima. Okay. Sawa, tunaona unafanya biashara ya maembe. Hii biashara unaifanya kwenye msimu tu au msimu unapoisha unafanya biashara gani tofauti na hii? Mimi msimu ukiisha, nachukua nyama za kuku na kaanga na kuuza samaki eh, mapela natembeza, kila biashara yaani, kiisha hii napata hii, kipisha hii napata hii. Kwa mfano msimu ulioisha sasa hivi tumetoka kuuza nini ukiachana na hii? Ah, ametoka kuuza mboga mboga, mapela, samaki na kuku. Sawa. Kwa hiyo yani wewe hutaki mambo ya kupita. Embe yaani zikiisha tunauza mapela, mapela ikiisha tunauza mboga. Sawa. Unatokea mahali gani labda? Bagamoyo, Kilomo. Bagamoyo, Kilomo mpaka Kawe. Bagamoyo ni nje ya mji eh? Pwani. Pwani. Sawa, hizi hembe ni unazitoa kwenye mti wa kwako, unalangua mahali au kuna sehemu unazitoa tofauti na vile ambavyo sisi tunafikiri? Labda nanunua kwa watu, wanaenda wanaokota, mimi nikirudi nazinunua. Kwa mfano hembe kama hili sasa ni shilingi ngapi kwa ambako unachukua? Kama hilo mia tano mia nne mia tano mia nne Tukija mjini sasa tunaliuza kwa shilingi ngapi? mia saba mia nane mia tano ndogo ndogo. Lakini unatoka mbali, inakulipa kweli? hivyo hivyo, utafanyaje? Utakaa utategemea watoto, na wakati watoto nao wanasomesha, wanafanya nini? Ndio nahangaika, nguvu zikiisha nitawategemea hivyo. Nikipata hela ya kula nashukuru. Kwa nini umechagua kuja kuuzia huku na kwa nini isingekuwa kule kule Bagamoyo? Shida nini? Huku mwenyeji wa huku kwanza, alafu watu huku wamenizoea, na biashara yangu nyingine ya uduvi nakuja kuchukulia huku, kwa hiyo huku watu wengi wamenizoea. Sawa, kupitia hizi harakati zako, labda msimu wa maembe umeuza mapera, umeuza machungwa, umeuza kwa kutembeza, mategemeo yako baadaye uje ufanye nini? Ya, mategemeo yangu mimi baadaye ndio kama hivyo, napokaa nyumbani nimejenga kibanda changu akina plasta akina nini akina nini. Sasa nikimaliza biashara hii, najua nafanya ninachokitaka nyumbani. Eh. Unapata sapoti zaidi kutoka kwa nani? Labda kwa mume au kuna mahali unapata sapoti kupitia? Maana wakina mama na mambo mengi kwenye hizi biashara, sapoti kubwa unaitoa wapi? Mimi si, mimi ni mjane, sina mume, nategemea watoto wangu tu. Nikianguka msingi wananinua watoto wangu eh. Umekuwa jasiri sana, yaani wewe ni malikia wa nguvu, kutoka Bagamoyo mpaka Kawe kuja kuuza embe na biashara zako nyingine, maana huko unatoa uduvi unapeleka kule. Sasa kuna wakina mama kama wewe kutembeza biashara kama hivi maybe anaona aibu au an, yani anakuwa na hofu. Changamoto ziko nyingi sana, mwingine hataki tu, unamshauri nini? Nashauri tu tuhangaike, kwa sababu sisi ni watu wazima. Utakaa una nguvu zako, unamtegemea mtoto, unataka kulaumiana bure, nani mwanangu anihudumii eh? na wakati yule ana majukumu yake, anabidi mwenyewe kwanza unajishughulisha. Ukichoka kabisa, ndio una nani, unawategemea watoto eh? wahangaike na wao, wasiwategemee watoto tu peke yao. Mimi nataka kufanya biashara kama wewe hivi ya kuuza maembe, labda nitatafuta sehemu tutakuwa tunauza. Em, niambie sasa, unanishauri nianze na mtaji wa kiasi gani? Mtaji wako unaweza ukaanza wa shilingi elfu arobaini, hamsini, hata thelathini. Unaanza unachukua embe zako hizo mia tano mia tano, unakuja huku unauza. Unaweza ukaendelea ukachukua hata msingi wa laki tatu, unaweza ukafungua sehemu yako kubwa kuliko mimi naotembeza mitaani. Mm. Ubarikiwe sana. Haya na wewe pia. <laughs> Ha, sawa. Mtazamaji, yani usiondoke kabla sijala embe. Mtazamaji wa Saint TV, tunasema asante sana, endelea kutazama Saint TV. Mimi naitwa Catherine Sylvester, umetoka kutazama mjasiriamali. Um, Thanks so much behind the camera uko Raji Classic, Catherine Maumba on Instagram. Tukutane wakati mwingine.